Прашање, како бе животот во Битола? Јас живеам во друго место, не во Битола. Значи, ми се допаѓа Битола нормално. Како град? Како град, да. А, мислите дека Битола има перспектива вака на поваше за младите за нивната иднина? Да, да. Мора да има перспектива. Нема нема друго. Знаете што е социјална правда? Да. Да би образложите? Социјална правда подразбира вработување еднакви шанси на сите. Мислам дека цел да е на државата да да се постигне социјална правда и се ова што се презема оди во таа насока. Мислите дека социјалната правда во Македонија е задоволена е на едно повисоко ниво? Да, за разлика од порано да. За мене баре така. Животот во Битола. За кој како? За вас како фем? Средно. А, дали има работа за младите? Како се тие задоволни? Како ќе се снајдат? Некој ако се снајди, ќе оди. Има ли работа за младите во Битола? Слабо, нема за сите. Знаете што е социјална правда? Знаеме. И што е социјална правда? Тешко тоа да го одговорам. Нема време. Задоволени се вашите работнички права, заштита при работа да, и слично? Да, задоволни се се. што за вас представува социјална правда? Ништо, за мене. Мислите дека во Македонија е задоволена социјалната правда? Е, не, има некој задоволен, нема некој. Вие сте задоволни или? За да зема, вие. Јас сум... <laughs> не знам како да речам, јас сум задоволен од платата, социјална. Јас сум луѓе има леко задоволни што се загрозени многу. Толку толку за парче леп ваѓа брат. Дали Битола можеме да го сметаме за богат или за сиромашен град? Може и да го сметаме пуво Скопје. е така. Животот во Битола каков е? Како се живее? А како пензионер, добро. А бидејќи сте пензионер, дали сте задоволни од вашата пензија? Да, супер работе во електростопанство 30 години, а така тоа да се пензија. Тоа е неправда, така, социјална неправда. Не знам што друго да Мислите дека Македонија како социјална држава е, ги задоволува критериумите за социјална правда? А, не можам да кажам што 100%, али има дел што ги задоволува, али има дел што не ги задоволува. Например, на појке со овие што не се вработени. па нема никаква социјална, како да речем са, не помош социјална, него едноставно останаа на улица, така. Па 50 години никој не ги вработува, па нема здравствено осигурање, ни се плаќа по новото, слушам нешто здравствено осигурање, колку 2000 денара месечно. Така во тој случај се има доста што чекаат на пензионерите да ги платат сметките. И <laughs> така се поумилени пензионерите. Али тоа е тоа сега. Се надеваме за подобро. Како е животот во Битола? Како се живе, како живеат битолчани? Битолчани? Убаво зашто? Убаво. Морам да бидем искрена. <coughs> Пардон. Порано малце поубаво, сега малце поинако. Како и секаде нема во нашите држави. Зошто е тоа така? Дали битола може да им понуди работа на младите? Не, не. Сенце зошто е така? Затоа што битола остана, еве по наше битолски би рекла, слепо црево. Во битола многу работи, многу малку работи се случуваат. Не знам, зошто е така, на вистина не знам. Жално. Велиме конзулски град, ама Што за вас представа социјална правда? Социјална правда? бар некаде да кажам на едно равниште, ако не секогаш не биле луѓето исти, нели така? Али да нема многу високи и многу долу. Средна класа ја нема. Јас така е разбирам да социјална правда. Дали е тоа случај само со Битола или можеме да речеме дека таква е состојбата генерално во Македонија? Не, па е, и е, е и во Битола. Мислам, е во цела република, на жалост, пошто патувам одам во сите, да речам, повеќе градови из Македонија, ми се чини дека само за Скопје се прави. Се што се прави. И најголемото вработување, па нашите деца од Битола, да не ви речам дека 50% се во Скопје, вработени и таму остане. Планирате тука да продолжите, тука да работите или некаде надвор? Ако има добри можности, кој има работа, да. А, Ако не, тогаш во странство. Мислите Битол како град може тоа да ви го понуди? Што мислите? Како Ваше да мислење? Како да Дали има можности? слабо. Не е многу големе. Има многу млади питолчани кои што се иселуваат на странство? Да. И претежно вака на лето одат на работа во странство. Причината е? причината е нема вработувања. Сакат и да заработат појки да прошетат. Во Битола како се живеат? Па добро. Вие како живеете? Добро, да, просечно. Работа сте? Да? да. И задоволни сте од условите за работа, од платата? Задоволен сум. Работам во државна фирма, во Елем. Мислите дека Битола може да им понуди перспектива на младите битолчани? Не би рекол сега, тешко дека може да му помогне во ова време. Зошто е тоа така? Што се смени во Битола? Па криза, невработеност, мали плати, претежно мали плати. Заради тоа? Што за вас представува социјална правда? социјална правда. Да си го грамотен да си го има правото. Да си бара правата на работа, да си бара повисоки плати, да си бара... Тоа. Дали работниците бараат? Дали ги знаат своите права? А, да, мислам дека знаат. А колку му дозволуваат да ги барат, тоа е друго прашање. Дали вашата фирма има синдикат? Да, има има и мислам дека работи добро, фали А, мислите дека социјалната правда е на едно квалитетно ниво во Македонија генерално? А мислам дека е. Не зависи колку мислам во овие државните фирми тоа успева работниците, а по приватните фирми, приватниците што ги држат фирмите, на пример текстилната, претежно текстилната индустрија, кај нас тешко дека правата може да ги оствари свој секој работа. Јас сум пензионер, ама не осеќам ништо од пензијата, пошто чекат од мене младите. Во Битола не се живе, не знам кој живе, може да има некој да живе. Велите за младите денеска се спа само пензионерите и страна? Да, за сега така, за сега така, за сега така. Да се мора да поживееме нешто повеќе. Така бе, ма ако прашате за Битола како град, апсолутно. Катастрофа. А, да, што за вас всушност представува социјална правда и колку таа е присутна во Битола? <laughs> Ме прашате незгодни прашања, а не сакам да разговарам. Вие знаете, вие поиќе од мене знаете. Добро знаеме, не интересира вашето, вашето мислење. Апсолутно не имам збор да речам. Катастрофа. Катастрофа што значи тоа катастрофа? Што е најзабрузено во Сега Секако млади. Секако млади. Не знам што цијате правилно сега. Градот воопшто како град. Градот не диши, не е обитуван. Јас сум 50 години во битола, битола не е, а не сум роден. И ако споредам е тешко и затоа не ме прашувајте. На вистина.